Estas suffice da fishoi en la maro, sed ne ciu fisho samas. Quelcae aspectas ec tion malcutime, che oni ne tui reconas ilin kiel fishoi. Al tiu kategorio appartenas la hippocampo, ankaŭ conata kiel la mar La nomo venas de la grecai vortoi por cevalo, cae mar monstro. La capo de la unica besto aspectas multe kiel tiu de cevalo kai kontraste al presko ciui alia i fishoi havas clare distingitan colon la besto vecas la impreson ke gi estas excepto el ciu categorio kai tiu observo nesta stium stranga gi nagas verticale a stata horizontale ne havas squamoin kai ne la patrino sed la patro gravedigas tiu maniere gi montras ke ne niu tendenzo en biologio estas universala kai ke tiu regulo ki un pensas estas malpi simpla real vive Hippocampoi povas esti tre belai, sed ili ne aspectas tre practicae. Ili perdis la vostan nagilon, cae pro tio che ili nagias verticale, besonas antauen pusisin per la dorsa nagilo. Tio igas ilin tre marrapidai nagiantoi. La malplei rapida fiso sur terre ec estas hippocampo. Por ne esti fortirata de aquafluoi, ili do usas sien curbigitan voston por preni plantoin ou coraloin, tiel kiel simio prenas branchon. Ilia mar rapidezzo igas ilin tre facili captebla, sed la ostai ringoi qui covras la tutan corpon igas ilin mal facilan mangiajon. La ringoi formas exteran skeleton, aldone al la interna skeleto, cae la quanto da ringoi povas esti usata por reconi la spezion. Ilia mar rapidezzo ne mal helpas la chasadon tamen. Quancam ili aspectas charmai cae afablai, hippocampoi estas sen compatai chasantoi. Prescau 100% el la predoi qui ili celas, ili murdas che estas multe pli da successo ol la sharkoi au tigroi havas. Mal che la pli timigai chasantoi, ili celas mal pli predon tamen. Ilia plei shatata mangiajo estas etai crustacoi. Tiui povas esti multe pli rapidai ol la sed la hipocampo havas secretan success metodon. La crustacoi estas tres sentemai al nuansai shangijoi da aquo fluo. Do kiam aliai bestoi al proximijas, ili povas senti tion la capo da hipocampo estas tiel formita tamen, che gi ne creas sovagiaen aquofluen ciam gi nagias, cio igas gin practice nevidebla. Tiel la hipocampo povas alproximigi gis tre proxime, pos cio gi subite tiras sian capon cae suchas la crustacion per la speciala adaptita busho. Tiu busho ne lasas tro granda impredoin, cae gi ne havas dentoin, do la hipocampo povas nenion fari crom chasi nur la plei etain bestoin. Pro tio, la hippocampo faras presca un enion crom mangi, portamen acquiri suffice da energio. Unue la plei exterordinarei condultae de la hippocampo sen dube estas reproductado. Existas plurae patroi in la naturo, quiu bone zorgas por la idoi, sed la hippocampo levas tion al tute novae nivelo. Unue, necessas che la vir hippocampo trovu inon. Chiam tio ocasas, la paro restas cune cae dansas. Une nagas kai tenas unu la alian per la vosto. Tiel la hipocampo i capabla sem tempigi sian movigioin kai vidi chu la alia estas tauga kel partnero. Ili ec povas shangi sian coloron dume. Oni povas distingi la du sexoin per regari la ventron. Inoi havas malmolan ventron, kiu similas al la resto de la corpo dum la vir hipocampo havas molan sacon. Kiam la paro pretas, li pushas la sacon exterre por imponi la ino. Si ne havas sacon, set specialan tubon, cies elireion si pushas en la sacon de la partnero. Tiel si povas meti gis mil quincent ovoin en la saco. La sala aquo, ciu povas eniri, stimulas la patron al fecundigi la ovetoin. Sed ec de li estas graveda, la patro comenzas reguligi la selezon en la saco, cae provizi oxigenon cae nutrajon per la sango la gravedezzo povas daurigitis quarde quintagoi, cae ciun matenon la hippocampino visitas lin. Ciam la idoi pretas por nascigi, la patro pusas ilin exteren per la muscoloi. Tio plei ofte ocasas dum nocte, cae ocasas che ciam la patrino salutas lin la matenon poste, si tui de nove gravedigas lin. Post la nascigio, la ge patroi ne plus prisorgas la idoin, ciel estas cutima por fisoi. La idoi aspectas presca o precise ciel plen hippocampoi, sed ili estas multe pli etai. Tio igas ilin tre vundeblai, char ili facile estas manciatai ou for de aquo fluo a loco quies temperaturo estas mal giusta, au ne havas la giustan mangiagioin. Tio signifas che il cioi mil hippocampoi averagi nur quin travivas cis plen crescetso, sed se ili atingas tion, ili vivas dum quelca iaroi. Che grave da patro estas excepto in la naturo, estas clarigata de la principio de Bateman. Tiu principio usas la diferenzo inter la malsama gametoi, sex celoi por clarigi kiom da energio organismoi el por helpi la idoin. Produkti spermatozoin costa relative tre malmulte da energio. Ili estas tre mal grandai la mascloi, virbestoi produktas milionoj da ili. Ovoi estas multe pli grandai do relative malmulte multe esas Tio signifas che por la masclo la plei bona strategio por transdoni al materialon estas producti kiel eble plei da spermoi kai fecundigi kiel eble plei da femaloi, vestinoi. Dum por femaloi, la generale plei bona strategio estas mala. Ili sorgu che ili sage usas la ovoin kai nur reproductas sin cun la plei bona in patroi. En la naturo, tio plei ofte signifas che la mascloi estas tre concursemai, ok, li havas tre grandain in partoin, kiel plumoin, por montri kiom sana ili estas, kai kiom sana ila idoi do estos. La femaloi tamen estas tre specifae electantoi, kai el spesas multe pli energio por certigi che la ido travivu. Exemple per covado. Je la uno a rigardo, la mondo de la e do shainas tute inversa, sed kial tia strategio disfastigius? Tio estis granda demando en scienzo, gis oni mesuris kiom da energio gravedetso vere costas. Oni usis la quanton de oxigeno cium vir hippocampo forusas por calculi cium da aldona energio estis necessa dum la gravedo compare al anta la gravedo. Tion oni comparis al la energio cium estus necessa por producti la ovoin. Do la energio cium la patrino espesas. Cio evidentigis, estis che la patrino elspesas multe plida energio ol la patro, malgrau tio che si ne estas graveda. La demando quiu restas estas quia la hipocampino ne faras ambo tascoin. Versaine tio estas, pro tio che citiu sistemo estas pli bona por ambo sexoi. Dum la patro estas graveda, la patrino povas iam recomensi la productadon de novai ovoi, quiui pretas, quiam ni nascas la beboin se anstataue si idus graveda, si devus unue attendi gis la idoi nascigis, antao ol si povus crei la novain ovoin. Citiel la hippocampoi do povas pli ofte reproducti sin en la sama tempo, che idi estu ciel eble plei efficae estas grava, char se nur quin el mil idoi travivas, oni havu ciel eble plei multe. Bedaurinde, agvo fluoi cae aliai bestoi nestas la sola dangero al hippocampoi pro homa influoi populazio en multai locoi draste crespis La i varsane estas la detruado de la vivmedio, sen intensa fiscaptado, cae la uso de diversai tradiziai medicinoi. Hippocampo de alta qualito povas esti laupese prescau tiom valorai kiel oro. Felice, multai landoi igis la mercaton de hippocampoi contra legia, cae oni pli cae pli povas protecti la medion de la besto oni et captas la bestoin che amili estas idoi, che vartas ilin por poste liberigi ilin. Tiel, ilia chanso de travivi estas pli alta. Compreneble, tiu solvo nur estas dum tempa, sed ancora existas espero por tiu ci malcutima besto. Dankon prospekti tiun ci videon des civilemo. Bon Se vi shatis cin, al la butonon shati cin, kai abononian canolon. chu George? George. Cheese. Cheese. Cheese.